ちがなり行かないんだったら、忘れてやったんだけど、ちゃんと最後までこう仕事に一生かしょうか Gracias. 크리스마스 카드 쓰려고요. 이거는 엄마